उत्तर प्रदेश का राज्य खाद्य आयोग इस समय कोविड 19 के चलते गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की जमीनी हकीकत जानने के लिए पूरे प्रदेश में रात दिन मेहनत में लगा हुआ है आपको बता दें कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर जी ने अपने समस्त आयोगी सदस्यों के साथ सरकारी राशन वितरण के भ्रमण व उसकी समीक्षा करने को लेकर गर्मी का सीना चीरते हुए कोविड 19 को मात देकर जिलेवार अधिकारियों में तहलका मचाया हुआ है जी हम बात कर रहे हैं नंद किशोर जी की अध्यक्षता में प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल सैफी की जो इस समय कोरोना महामारी से निडर होकर प्रदेश के पांच मंडल जैसे मेरठ सहारनपुर फतेहपुर इलाहाबाद वाराणसी के साथ अन्य अतिरिक्त जिलों में सरकारी राशन वितरण के भ्रमण व समीक्षा के लिए निकले हुए हैं गरीबों को प्रदेश में मिलने वाले सरकारी राशन की प्रणाली को दुरुस्त करने को लेकर डॉक्टर इसमेल सैफी जनपदवार राशन के गोदामों व राशन की दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं जी हाँ आयोग के सदस्य डॉक्टर इसमेल सैफी बीते दिनों में प्रदेश के कई जनपदों में राशन की दुकानों व गोदामों का भ्रमण कर चुके हैं इसके साथ ही सिलसिलेवार अमरोहा जनपद के आपूर्ति अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकारी राशन वितरण के स्थलीय निरीक्षण को भी पूरा कर लिया है जनपद अमरोहा में आयोग के सदस्य डॉक्टर इसमेल सैफी ने धनौरा गजरौला हसनपुर जोया अमरोहा जैसे क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर भी सरकारी राशन की दुकानों व गोदामों का निरीक्षण किया जहां इस सभी के साथ राशन के स्थलीय निरीक्षण पर जनपद अमरोह के डीएसओ एआरओ समेत कई अधिकारियों के पसीने छूटते नजर आए आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के रायपुर खुर्द गांव में निरीक्षण के दौरान आयोग के सदस्य डॉक्टर इसमेल सैफी ने एआरओ प्रतिमा शर्मा को गांव रायपुर में सायमा नाम पर आवंटित राशन की दुकान का निरीक्षण करने के आदेश दिया जिस पर हैरत करने वाली बात सामने आई जी हाँ ए आर ओ को राशन डीलर साइमन ने दुकान का निरीक्षण कराने को लेकर ये कहते हुए मना कर दिया कि दुकान की चाबी उसके पति के पास है और वह बाहर गया हुआ है जिस पर आयोग के सदस्य डॉक्टर इसमाइल सैफी ने नाराजगी दिखाते हुए ए प्रतिमा शर्मा को राशन डीलर साइमा के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए ताकि गरीबों को उनके हक का राशन पूरी तरह वितरण किया जा सके डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मैं राज्य खाद्य आयोग का सदस्य हूं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री नंद किशोर यादव ने मुझे सात जिलों की जिम्मेदारी दी है जो मंडल मेरे पास है उससे एक्स्ट्रा सात जिलों की और जिम्मेदारी दी है जो एक हमारे पूरे विश्व में एक महामारी का जो रूप लिया है कोरोना कोविड 19 की वजह से भारत सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया है के हर जिले का निरीक्षण कर खा, राज्य खाद्य आयोग भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें कोविड 19 की वजह से जो शासन आदेश के अनुसार वितरण प्रणाली के हिसाब से वितरण हुआ है या नहीं हुआ है इसकी समीक्षा के लिए और स्थलीय निरीक्षण के लिए मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि आप स्थलीय निरीक्षण कीजिए और हमें रिपोर्ट प्रेषित कीजिए आपके अंडर में कौन कौन से मंडल आते मेरे पास पांच मंडल है सहारनपुर मंडल है मेरठ मंडल है इलाहाबाद मंडल है वाराणसी मंडल है फतेहपुर मंडल है हाँ ये नवंबर तक बढ़ा दिया गया है लेकिन अब की बार ये व्यवस्था की गई है कि पिछली बार फ्री राशन जो दिया गया था वो अंतर जो है अन्य योजना के लिए जॉब कार्ड के लिए और 15 तारीख के बाद जो वितरण होता था वो उसको पाँच किलो पर यूनिट के हिसाब से होता था इस बार जो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसमें जो फ्री का लक्ष्य रखा गया है उसमें चाहे तो पाँच किलो चावल ले लें या पाँच किलो गेहूं ले लें पहले उसमें पाँच किलो चावल ही मिलता था मंडी धनौरा तहसील के गोदाम का निरीक्षण किया गजरोला गोदाम का निरीक्षण किया हसनपुर मंडी समिति गोदाम का निरीक्षण किया उसके बाद मैं हथिया खेड़ा गया वहां पे उस गोदाम का निरीक्षण किया इस बीच में मैंने चार दुकानों का भी निरीक्षण किया और उसके बाद वहां से वापसी आते हुए जोया गोदाम का निरीक्षण किया एक दुकान जोयाब इलाक की चेक की एक दुकान अमरा इलाक की चेक की कैसी मिली वितरण प्रणाली आपको हमारे राशन विभाग ने बहुत मेहनत की है इस कोविड नाइन्टीन में समय पर रहते हुए गरीब को राशन पहुंचाने का काम किया है लेकिन इसके बावजूद भी जो मुझे कमियां मिली है मैं अध्यक्ष महोदय को उससे अवगत कराऊंगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए आग्रह करूंगा सबका समय के लिए अमरोहा से तालूद के साथ इकबाल अंसारी की रिपोर्ट